Merci. Attends, Stéphane. Monsieur, bonsoir. Euh, beaucoup de merde. Je vous remercie quand même euh, pour votre travail. Euh, toi aussi, Stéphano. Il était hyper bien, très doux, surtout. La seule chose que je vais vous demander, que sur scène, depuis le moment qu'arrive Bonso, s'il vous plaît, vous jouez de la comédie façon la catastrophe. Quand vous écoutez la voix de bons, ça doit être la fin du monde pour vous, ok C'est la seule chose qui me manquait un l'autre jour. Exagérez là, parce que ça c'est le moment italien qu'on peut exagérer, ok Merci à tous. Merci. Merci.